Hola, bienvenidos. Hoy vamos a conocer el entorno de trabajo de LibreOffice Writer. Como verán, en la primera barra está compuesto por barras. La primera barra es la barra de título, la cual contiene el nombre del documento y el tipo de documento, el programa, es el LibreOffice Writer. También contiene tres botones un primer botón es para minimizar el programa, el cual deja el programa en la barra de inicio. Después tenemos el botón para minimizar de tamaño, que achica la pantalla. También, si lo volvemos a apretar, maximiza la pantalla. Y el botón de cerrar, que en este caso no vamos a cerrar porque no queremos entrar nuevamente tenemos las eh, la barra de menú que hacemos clic y desplaza el menú de, eh, de, archivo vamos a editar eh, despliega el menú editar ver insertar formato tabla herramientas ventanas y ayuda también tenemos las barras de herramientas las cuales en este caso es una barra muy diversas con varios tipos de herramientas. La siguiente barra también es de herramienta, pero en este caso es de la barra de herramientas de formato. También tenemos